Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application mobile AndroQuest. Celle-ci vous permet de réaliser facilement des enquêtes et des sondages. Lors du premier lancement d'AndroQuest, une page d'instruction s'affiche, vous guidant pour comprendre rapidement le fonctionnement de l'application. Au premier lancement, les champs identifiants et mots de passe sont remplis avec un compte de test. Vous pouvez utiliser ce compte de test pour utiliser l'application et comprendre son fonctionnement, et le réutiliser par la suite en appuyant sur le bouton « Essayer avec le compte de test ». La première chose que nous allons faire, c'est valider, nous identifier donc avec le compte de test et voir ce que cela donne. Une connexion est créée au compte Google androquest.test.gmail.com et votre premier questionnaire est automatiquement créé. Ce questionnaire va ensuite apparaître directement dans votre espace Google Doc. Vous le voyez à ma droite, un nouveau questionnaire est apparu. Et avant d'aller plus loin, nous allons voir ce qu'il contient. Vous avez plusieurs cases, numéro de question, libellé de la question, type, photo et réponse. Vous pouvez indiquer donc un numéro de question pour chaque question, un libellé de question et un type, allant de 1 à 7, 1 pour champ texte euh, ligne simple, 2 pour entier, 3 pour décimal, etc. Vous avez également la possibilité d'ajouter des photos. Il suffit d'entrer un nombre supérieur à 0 et l'utilisateur pourra prendre autant de photos que définies. Quand il s'agit de questions où vous avez plusieurs choix ou vous avez un choix simple, vous pouvez donner des réponses. Ces réponses sont inscrites dans les cases juste après la case photo. Toutes les cases après la case photo sont traitées comme des réponses. Maintenant, nous allons voir ce que fait AndroQuest. Tout d'abord, il vous permet de choisir un questionnaire. Chaque questionnaire est en fait une feuille de notre document Excel Google. Vous voyez qu'ici, nous n'avons qu'une feuille, elle s'appelle Exemple. Nous avons donc un seul choix, le choix du questionnaire Exemple. Nous allons démarrer ce questionnaire. Le questionnaire est récupéré et l'application va automatiquement interpréter notre fichier Excel afin de construire un questionnaire. Nous allons maintenant le remplir. Vous voyez qu'ici nous pouvons rentrer du texte, ici seulement des chiffres. Là, vous avez un exemple de choix simple, où l'on retrouve nos réponses, réponse 1, réponse 2, etc. Et un choix multiple. Vous voyez également que lorsque j'ai défini que, que des photos étaient possibles, un bouton photo apparaît. Nous finissons donc de remplir le questionnaire et nous appuyons sur Envoyer. Pendant l'envoi, vous pouvez bien sûr commencer un nouveau questionnaire. Vous pouvez suivre l'envoi de votre questionnaire directement dans la barre de notification de votre téléphone. Voici à quoi cela ressemble. Un album est créé s'il y a des photos et le questionnaire est envoyé vous allez voir apparaître, comme précédemment, un fichier cette fois nommé « Réponse » directement dans mon espace Google Doc. Automatiquement, une, notification via email vous est envoyée pour vous informer des nouveaux documents disponibles dans votre espace Google Doc. Également, ici, dans votre fichier réponse, vous allez retrouver l'enquêteur, avec son compte Google, le numéro de question, le libellé de la question, les réponses et éventuellement le lien vers l'album Picasa où ont été envoyées les photos pour cette enquête. Si vous souhaitez modifier votre questionnaire, rien de plus simple, appuyez sur questionnaire dans votre compte Google Doc et nous allons modifier par exemple question de type 1 par question de type 2 nous allons modifier le type pour ne pouvoir entrer que des entiers. Et nous allons donner la possibilité à l'utilisateur de prendre une photo. Le document est sauvegardé et nous allons maintenant pouvoir démarrer à nouveau notre questionnaire. Vous allez voir qu'automatiquement, à la récupération du questionnaire, le champ a changé. Vous avez maintenant une question de type 2 qui n'est plus un champ texte ligne simple mais un entier et la possibilité de prendre une photo. Voilà, c'était une petite présentation de l'application AndroQuest. Si vous souhaitez l'utiliser de façon professionnelle, nous vous conseillons d'utiliser directement votre compte Google et non pas le compte de test. Sinon, utilisez le compte de test, amusez-vous bien